осыдан 2000-3000 жыл бұрын француздар галлы итальяндықтар римдіктер ал қазақтар ғұндар деп аталды біздің дәуірімізге дейінгі 823 жылы қытайды жаулап алған ғұндар шығыс пен батысты оңтүстікті байланыстырып әлемдік сауда саттықты дамытқан ұлы жібек жолын құрды осылайша ғұндар империясы мен көршілес елдерде әртүрлі тауарлардың өндірісі мен ауыл шаруашылығы өркендеді ғұндар жолдың бойына қалалар сауда саттық пен тынығуға арналған керуен сарайларын салды сауда керуендерінің жағдайын жасап ең бастысы олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп сол үшін ақалып отырды нысана осында тұрғанда мында атқан жөн жарайсың балам ал мен қашан ұрысқа барамын балам асықпа әлі көп нәрсені үйренесің міне сенің уақытың да келді ертең жолға шығасың <gasps> араб саудагерінің көп емес бірақ аса қымбат керуеден қорғайсыңдар сенімен бірге біздің екі тәжірибелі жауынгеріміз болады ана атыңның бұлығасы ұсқынсыз ғой жаңасын сатып алмадың ба мұндайлар шамамен мың жыл бұрын қолданылған шығар саған мұны атаң ал атаңа оның атасы оған одан да бұрынғы атасы сыйлаған болар солай ма долыға өзіме ұнайды әрі менде екі жүзік бар сондықтан екі қолмен де аталамын. иә ұлы жібек жолын салған ғұндар қалаған жерінде ә, сауда саттық жасай алған әрі салықтар да көп болмаған және түйелерінің ақысы да көп болмаған иә түйелері үйретілген әрі көп жүк көтере алатын еді ал караван айдаушылар нашарлау болған оларды қайдан алғаны белгісіз жалдау ақысы мардымсыз болған болар әй сенің ұлтың не а ақымақ өзі үйретілген сияқты еді ғой бірақ мынау жас сияқты ғой не себепті бары жоғы үш жауынгер қорғауты болып жүр олардың қауіпсіздігіне мен көп ақша төлеп жүрмін ғой менің тауарларым көп емес бірақ өте қымбат мен сапалы маржандармен саудаласып жүрмін неге бұл жол ұлы жұбық жолы деп аталады қызық екен меніңше ұлы маржан жолы деп аталуы тиіс қой өзің жақты бекіт маған мына жүрін амайды. бұқтырма айналамызды садақтылар орап алған жан жақты жұмыс істейміз оралып жүріңдер Hu! Мәссаған! Артқа! Алға! Артқа! Ал! Ал! қантық у қантық қа ху ау ху қа ау Ох, семь. Хантахтар. Ах, сен, мясо! Хантахтар. керемет атымды өлтірдіңдер оңбағандар жаяу әскер алға жаяу әскер арт жақта мәссаған сол жақтағы жаяу әскер мен саған көрсетемін біреуі алға шықты чү ах сен мәссаған е десем бұлар менікі ғой бәрі дұрыс па сен мені сақтай қалдың бауырым сенің атың кім әділ атилля рахмет саған атилля әділ атилля атилля